माता पिता के प्रति कृतज्ञता आज हम जो कुछ है किसकी कृपा से है हा? लगता है कि मेरे जीवन के निर्माण में मेरे माँ बाप का भी कोई रोल रहा है उनकी भी कोई भूमिका रही है उनकी प्रति कृतज्ञता आजकल के पढ़े लिखे छोरों की हालत बड़ी खराब है वो भी अब माँ बाप की उपकार को उपकार नहीं गिनते उन्हें सोचना चाहिए एक दिन एक बेटे के व्यवहार से तंग आकर माँ ने कहा कि बेटा तू तो किससे बात कर रहा है मैंने तुझे जन्म दिया मैं तेरी माँ हूँ पाल पोस कर बड़ा किया तो किससे बात कर रहा है थोड़ा तो सोच बेटा तो अपने पैसे के अहंकार में मस्त था उसने कहा ठीक ये डायलॉग देना बंद कर तुझे मुझ तूने मुझे जन्म दिया है तो क्या मुझ पर एहसान कर दिया तूने मुझे जन्म दिया तो क्या एहसान कर दिया तूने मुझे जन्म दिया पाल पोस कर बड़ा किया ठीक है उसके एवज में बता तुझे कितना पैसा लेना माँ ने कहा बेटा ठीक तू पैसा ही देना चाहता है तो मैं तुझसे इतना ही पूछती हूँ मैंने तुझे नौ माह तक पेट में रखा सोच ले उस नौ माह का किराया कितना होता है हिसाब लगा लेना तुझे जन्म दिया उस घड़ी मैंने अपार प्रसूति की वेदना सही तब तुझे जन्म दे पाई नहीं तो तू पेट से ही परलोक पहुंच गया होता सोच ले तुझे उसका क्या मूल्य चुकाना है मैंने तुझे दूध पिलाया कितना दूध पिया तुझे पता नहीं पर उस दूध का हिसाब लगा ले तुझे तो गणित आती है मुझे गणित नहीं आती देख ले उस दूध की क्या कीमत है मैंने तुझे खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया बीमार पड़ने पर तेरा उपचार कराया उसका तो हिसाब देख ले तेरे पास कोई हिसाब है आज तू पच्चीस बरस का हो गया है तेरे अब तक के जीवन में जो कुछ भी मैंने किया तो हिसाब देख और अगर लगा सके तो लगा बेटे से कुछ कहते नहीं बना माँ ने कहा बेटा माँ की ममता को पैसे से तोलने की कोशिश मत करना वो अमूल्य है इसे समझने की कोशिश कर काश लोग इसका आकलन करें उनके प्रति भी अकृतज्ञता का भाव